Benard Membe amefariki dunia muda mfupi akipatiwa matibabu katika hospitali ya Kairuki jijini Dar es Salaam, ambapo kwa mujibu wa msemaji wa familia Mustafa Kamona amesema mwili wake utaagwa mwishoni mwa juma. Sasa utaratibu unaanza siku ya Jumapili asubuhi, ambapo kutakuwa na utoaji wa heshima za mwisho, na tukio hili litafanyika katika ukumbi wa Karimjee kuanzia saa nne asubuhi na litaenda mpaka muda saa tisa mchana. Baada ya hapo, kinachofuata ni tukio la mazishi, na tumepanga tukampumzishe marehemu nyumbani kwao kijijini Rondo Chiponda, jimbo la Mtama, mkoani Lindi, na shughuli ya kumpumzisha itafanyika siku ya tarehe sita ambayo ni Jumanne, na tutampumzisha saa tisa alasiri kule kijijini Rondo. Mkurugenzi wa hospitali ya Kairuki Dr. Asam Chomvu amesema Membe alifikishwa hospitalini hapo kwa matatizo ya kifua, lakini juhudi za madaktari kunusuru uhai wake hazikuzaa matunda. Mheshimiwa Bernard Membe jana alikuja kama mgonjwa wa nje kwa ajili ya check up ya kawaida tu, alikuwa sio alikuwa sio sio sio mtu ambaye ana alikuwa anahitaji msaada aidha wa kushikiliwa au nini, anatembea mwenyewe, anaongea vizuri tu na nini nini e, akatibiwa kama mgonjwa wa nje na akaondoka kurudi nyumbani kwake akiwa mzima tu. Sasa uh, asubuhi ya leo saa kumi na mbili asubuhi akaletwa hapa akiwa mahututi, akiwa na matatizo ya, ya, ya, ya kifua, kupumua vizuri, akawa anashindwa katika hali alikuja nayo ikabidi moja kwa moja akimbizwe ICU tafuta msaada wa ziada. Tukaitisha jopo la madaktari kwa haraka iwezekanavyo, wakaja. Lakini pamoja na jitihada zao zote za kila namna, niseme tu, kusema msema wa kawaida, Mungu alimpenda zaidi. bila ni Membe alifariki kwenye majira saa saa mbili asubuhi amesema Membe amekuwa na kawaida kufika hospitalini hapo kupima afya yake. Hata Alhamisi wiki hii alifika akiwa na hali isiyotia shaka. Ni, ni, ni mtu ambaye yuko karibu na sisi kwa muda mrefu sana. Kila akitaka kufanya check up aidha kabla ya kusafiri au, ana kazi maalum, alikuwa anakuja hapa na daktari wake ambaye alikuwa anafanya check up kila wakati. Kwa hivyo hata jana alikuja kwa daktari wake wake wa kila siku ili aweze kufanya hizo. Madaktari, watu wanasema madaktari huwa wanachelewesha kifo, lakini hawezi kuzuia kifo, sio? Madaktari watajaribu kwa kila njia, wakiwa tena kwa msaada wa Mungu. Kwa msaada wa Mungu, daktari anaweza kachelewesha kifo kidogo, aye Mungu akipenda amchukua toka yote. Bernard Camillus Membe mwanasiasa na mwanadiplomasia mahiri. Alizaliwa Novemba 9 mwaka 1953. Wakati wa uhai wake alilitumikia taifa la Tanzania kwa miaka zaidi ya 40 katika nafasi mbalimbali mbali, kabla ya kuwa waziri wa mambo ya nje mwaka 2007 hadi 2015 akiwa mbunge wa Mtama wakati wa serikali ya awamu ya tano. Membe alisifika kuwa mtu mwenye misimamo isiyoyumbishwa hasa katika masuala mbalimbali ya kitaifa ndani na nje ya chama chake. Amefariki dunia akiwa na umri wa miaka sabini. Mungu aihifadhi roho yake mahala panapostahili. Amen. Kutoka Dar es Salaam, Michael Noeli, Star TV.